Quero ser o vento só para tocar a tua cara Quando o está o tempo Quero ser a água que toca o sol. nascer do sol a lua cheia a seu lado, não quero que pare. Eclipse, os dois na cama, eu esperando você acordar. Nascer do sol a lua cheia a seu lado, não quero que pare. Quero ser a próximo que vai partir vous pouvez vous cogner à la vie si vous laissez passer cette chance. Alors avec le temps, c'est votre cœur qui va devenir aussi sec et cassant que mon squelette. Alors,